Du, bone. Uh, Anta ora comenzo o uh, estas uh, studentino che io racconti uh, a mi pri sia esperto e per univac kai ibomo kai mi volas demandi mandi al ci. Ciu <laughs> vi povas racconti chi vi di laboris con tio i Eh, di laboris dum uh de nau, ses dec ses dec io ses ses ses hoc ses hoc prestam septem kai kion mi faris ehm ni elpas la labor de la programisto mhm. de analiz analizis Ai yes. Eh, kai mi lavoro zen kalkulo la metodo de mekanografio. Aha che ni besonis eh, ripari la si es la corretta nome de papel la yes la la columna la columna de papel la columna de papel foi en esta zona uh -huh. do mi besonis prepari manne, manne, un tre tre tre uh, mal grande ahí mal grande eh, papel o pieso uh -huh, la yes. truol la truol yes Malgrame trovi. Del curia ferrum, del curia ferrum. Ceu vi raitis eh, iri ala computilui, au ceu vi devis doni la paperon al in speciala parta pomme? Ne, ne, ni, ni, ni faris, cae post mi iris ala computilu, pur metti la, la paperon, pur compreni l'aerarum, pur ripare mhm. la etarum Quion da tempo vi devas attendi por havi la responda de la Oh, O, foi un tarum o pli, dependes mhm. de la... Quio es ca la eh, sestecca? Sestecca, sep... Eh, eh, Sepdekia. Sepdekia. e la plei granda shipa de preno de bur costruati che cai pur repare la terra ehm, ehm yes yes benzino benzino yes cai yes yes ci la play grande la monta un milione del ton aha, del tonno yes en tre tre eh, grande eh, chi o chi lando portugalio portugalio ton no bone io essa si interessa cioè mi giusto parola spirit Ero, un parolis prilla. E e essi sua lei gramma e che usi sua informati in ci Mhm. Mhm. Da con posso a pensare che appartiene alla sama a Assama con ferro del del treno. Mhm. Mi comprendo. Tu che ho essa si interessa c'ha la vita concreta un esempio della Mangrandigemo. Io post io un posto Malvenas de la definida metafora del laboro, o ni nur laboras, o ni lo esas por gravei aferoi, de, de gravei entreprenoi, grandai, to, tio estis mundo, efective. Yes, yes. Tio vera, estis. O dio estas tutte nostre. Yes, ni, ni vidos, kial, kai kiam. Tio. Tutte, tutte. Yes. Sed, mi volas diri nun dankon, dankon vera, dankon por tio, mi volas uh, diri nun, io una, uh, eh, diversa di finiga metaforo iam e la quinde che iaro de un homo effettivo mina cent mille due santa iaro en kiu aperas la unua big ludo de la historio iam en iaro tio eh, estis eh, mm, tutte extraordinara, però, char temas fri doctora dissertatio doctora dissertatio qui es temo estis giuste la interi lato homo cum machino. kai por plenum etion studento numigis taglas sono li uh, per EDVAC, tiu fama iam vidis tiun, esas la computilo, uh, pre kiu uh, von Neumann prescribis la fam faman rapporton kai do la architekturon de computilo generale, es is giuste tiu maschino, kai li havis tiun grandan uh, novan ideon, usi la ecranon forte segni. E io ho visto un ideo nel tavolo. E grano di misnur montri ciferoin o literoin. Se li usis ali maniere. Do, la mm, distinguivo della crano estis eh, tridec vin oble dec ses pixeloi. No, presca uridinda nun, sed imago in tiu iaro. Cai li um, instruis al Edvac ludi la ludon trio, quium vi certe conas, la angla usona est est tic tac to, cae mi montros al vi, quio, temas, Ciu e mi Tudis tion a kio li fanno, cio ne? Exemple. Saluton. Exemple tion. Cari, imago la pixelo eh? desegnis linion per punto, luma e punto. Uh, sam tie dividas uh, ce la strato, tio i lumoi, tio i scribaggio e tio scrivita per lumoi, tio iras, e per punto e desegnas la caractero cina, e cioè la sulla vendeio. Yes, tio es la tecnologia, e chi è avis tio Cioè, chi è maniere? Tio è stato da Eligo. La ideo e grano con le segni. Ok, la mia ideo è la Eligo. Chi non li usi spor Eligi? La cifero? Chi non vi besona? Por diri al computino che vi exemple e la x o ct. Chi non vi besona? joystickon. Oh yes, exemplo joystickon, se linea ha visti video. Tor oh, tio es bona. Se sagoin. Kio sagoin. Sagoin ha no. Anko, tio po assesti se li es tro abstracta, se li baza a ferro linea habis concreta ha tio, li has la parte. E se bona io se di ha la parte. I mapte li havas sco clavaro. Nur clavaro, per clavaro, che mi ipo va x kai in un luogo, un luogo di può Se maniera di distinta tio x o del tio x o eh, x cai y eh, zio. Yes, do per la eh, cartesia coordinato. Yes. Cai tio significa chi da numero di personas. 1 2 3 sempre 1 1 2 3 Ti eh, fu in no? Ti fu in tri, no? Ti fu in tri, no? Yes. Ti fu in tri, Tro, tro da in mie, tro numero. E vi ne havas tiro in numero, diciamo. Ah, vi al computino ne havas tiro in capato. <laughs> Imago, ti fu la tri, no? Yes. Mi faras tion, tri, no? Douglas, chi volis fare tion, in e ha visto tiro Li ne havas joystico, li ne havas sagoi, ni ne havas tiro Numeroi. Imago che vi havas mor, Do sec mis, sec sec de de cifero. Yes. Bone, bone. Bone. 1 2 3 4 5 6 7 8 nau. 10. se iras nao, kai vi estas la xo, kai la lia signo esas la computilo. Kai kio se ligas tion clavareto al vi. Kiam vi usis tion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. En kiu comunicilo vi usas tion? Tradizie. Calculilo. Calculilo? Yes, calculilo. Exacte. Esis au calculilo, au anca alia, estas la telefono li has la oh, no li usi il telefono li a uh, li costrui la hardware per comunicare il telefono alla alla computer e va giusto per un ghetto che tio estis uh, da uris che è e che ti la doctora di de li. comprenebbe tutte experimenta ferro se funzias che tio signifas che ne estas nur labora seriosa di finiga metaforo, estas ancao vitruda metaforo per computilo. Iam, mi, non sent, mi dec Mi volas ancao diri alien aferon, pri alie metaforoi, de nove experimente, usi computilon por eh, crei musico. Ciò che mi che mi parolis is eh, hiero per eh, la acustica e computilon. Che shines ludi la calcolata. Giuste ci abbi audas la calcolata. Do, estas du homo du ingegneri Hiller, Leier e Hiller ne nai layering kai l'homo Isaacson Veda orinde che poi sono anno in edona la, la nomo, la persona in nomo, in che do, esse l'homo, mi ne sia, schia, che maniera lì, lì vere, non mi già, io esse ascoltimo. Cai ini esse ingegnero e universitato de kai decidis uzi alia maschino ilia tua dua esis alia evoluo regardo ac eni ac ed ac ordon ac illi ac esa tutta serio uni ac tutta serio de computi quasi o tio esis suffixo presto suffixo cioè tio significa che uno è trasparenza dell'alia ne, ne gravas la dettaglio la tecnica de Tao Te Iliac. Sed gravas la uh, ideon crei musicon, cae ili uh, crei tuta sinfonion, che nomillas Iliac, suite. Giuste por, uh, vi programmas nur por controlli la uh, eligon, la autan eligon. Cae ili, tio esas la unua, unua uh, uso de computilo por crei un icon 1900-1900. Iam Cae ni povas diri, tio estis uh, vere unicajo, effective, char post ili, cae sen depende de ili, la centro de computila uh, musico ne estis usono, sed franzuio. Franzuio effettive en la fruai aperis algoritmo musico. Fa essa nuova metafora. Caio e eh, Digis eh, estigis è la ehm mm, esperimento eh, è la Explore centro Francia Explore centro de Boul che voi si scompaiono di chi ora en la sesdecai. Cai ni volas memoria almeno la nomo della fondinto, Pierre Barbeau, kiu fundis homo a grupo. Kai tio estis grava, char eh, ili uh, okazigis ili portis la la la macchina i mago mirinda grande macchina io impressa che ili ludis anto la pubblico ehm che tio uh, ili faris eh, nelure francio tra la tutta Europa tio vecchi vecchi di interesse che tio faco se vi volas kai giuste pro tio poste oni inter interesigas alla sintetisiloi, che è spezzo de elettrone organui, che schermo è sta scoputilo, en chio oni povas uh, ludi per clavaro computile in versione de son registrado. Vi registras, registras ion, son, poste vi emetas en computilo, kai uh, per algoritmo vi changias la tonon, la longhezzon, kai vi povas fare kaj tio estas la komenco eh, da elektronika muziko. Laŭ mi tio estas grave, laura la cultura kultura vidpunkto, ĉar estas grava ŝanĝo de la historio de muziko. Ĉar unu nura homo povas ludi ludi kompletan orkestron, ekzemple. Antaŭe estis tute neimagebla. Vi havas nur la organojn en la preĝejoj, kristanaj preĝejoj, la organojn kiu iom eh, similas che è video fatte che c'è il grande musicista e così stile un po' crei musicon esempio Bach che poste posti di trascrivere spor la diversi strumenti se non mi posso anche un enorme immagini la la sono non sed havi concreta riproduzione della son Kai, prima sintesi mi ne, mi devas memory Robert Moog. comerci comercita che è scusona effettive do de de franzuio li de iris al franzuio kai uh, eh, de my covers li estis is construisto kai li di do, bone mi è usona mi es so pratica homo ili faras fa la bella in grande concerto do bone li fa tri un clip ma granda potenza sed vendebla <laughs> che do it fa istio ancora for gaining moment yes exactly gaining moment yes io are just like on a bit my head let's kai vi si a skiwi eh, fama e eh, gruppo i kai musicisto usis eh, la Moog sintesi lo io havas la sintesi Beatles. beatles uno era uno e beatles es is accettita de john lennon kai alia estis accettita de Jimi Hendrix. Yes. Per Dio la elektronika muziko komencis vere popularigi. Popularigi tra la mondo. Do ili portis la elektronika muzikon al la ĝenerala publiko. tio sufficias por tio afero ameno nu Ĉu vi konas Jean-Michel Jarre? Oksigen, yes. yes. Yes, es en tiu jaroj. Es unu kiu la laboris kun Gomoa, Jean-Michel Jarre. Es sufiĉe fama in, en en en la franca io uh, eh, exterre vedo volete ne anche anche anche con la buone buone e ne ordinate che mi parlo già mi sei già alle ah, france linguali di askiu gs che io orient europa la dove aha aha ah, tu anche ah. un grande ah buone do i lavori per l'uomo anche mhm. eh, e uno è la una è la di discipolo di do io anche se si interessa Ah, alia afero per tiu iaroi, kiu mi volas iom diri, estas kiu faras sobre tu nio. Ciao, vi vi vi sias per la via Corsa tie ancao, oh, mi estas en eh, eh, la frosta medito, cae do, uno, uh, cae la definita metaforo de computilo cia armilo e cessas. cesas. Tio anca estas grava punto. Ciam vi havas nova definita metaforo por io, la malnova restas iom iel. Quelcae homoi restas ligitae alla iliei ideoi, al sia ideoi, quancam la mondo Cessas e tio signifas che vi havas du en la sama tempo vi povas havi diverse difinite metafore por la, la, la sama tecnologia por computilo tio foie il quasas kai giuste eh, giuste por, por tio la nuova strategia questa scoppiato fai pronato la spiona sistema de Sovietunio uh, eh, stelas la proiecto in de la usone computilo e ca ili reconstruas en Moscovo secrete sed pli potenze. La crono e mult foie estas pli rapida e ora originale. Tio anca vesas interesa fero. Tio casis. Do, li havas crono e tio. Cai uh, eh, um, la unua serio nomigas mesma, que estas malaya electronos tenaya machina, mal grande calcum calcul machino. Ah, estas tu amuse la nomo mal grande, cia estas la chambrai computiloi. Se. Cari, dio casis en citiu iaroi, che ili montris a la publico, giuste por stigli a usonano i anco si fari construi computilo in do esti sarecta afero kai uh, uh, ili estas bone farite la arbaro kai nun nun estas ancao io como kiu nomigas Nikolai Brusenzov experimenti per tiro computilo e ion diverse kio ne duuma aritmetico se tri triuma aritmetico Oh, mi dias che uno è la play interessa e risulto de uh, la frua historio estis de scenon machinigi la boolean Puleo roti con habas. Que el signo 1. nulo, nulo trae uno. Se, ¿qué es? ¿Qué Se vi habas triste. Vi posti tion fari per uh, elettromagnetica eh, e primedoi, cae la tria bito esta de dicita a la signo no, vi può passare plus 1 al minus 1 Do, tio ium simpligas la aferon, char vi povas sabi pli da informa, sed anca od unos problemoi. Char vi havas anca un tio absurdajo, plus al minus duro. <laughs> Cioè, vi ne povas eviti doni la signon, vi devas doni. Vi havas specialan partan biton, kies valoren estas minus au plus. Cioè, vi havas trian biton. Cioè, pro tio, uh, tion computiloi uh, mut foie paneis, effettive, sed la matematica um, mm, punto esist buona, bona, sed ne havis ancora la bona tecnologia. convenio di nome interlingua. Do, l'avantaggio estas che vi povas rappresenti la razia in numeroi, e eh, ne pardon, la entiera e la entiera numeroi, romero se da uh, eh, malo vantaggio sta che vi ha che ca e jam von neumann e la en la rapporto de 1940 diris ni devas anco esplori alien plezoin, exemple triuma uh, triuma mm, aritmetico post dec aro in tu aro ion pli esis pli uh, eh, funzionata pro pretio se effettive ni devas diri che pro la rapidezza del transistoroi e kai uh, eh, poste de integrita circuito e ne ni ompli usis tion Chrome por specialai celoi. Do, uh, special celai computiloi estas tri umai. Nun tempe vi pos anca utrovi quar umai, o ses umai, hoc umai ludicoi, do, por mutai por specialai celoi de nove, yes, sed ne por generala uso, effective. Do, vi perdas la cefan proprezzon de computilo, generalezzo. Se vi volas usi tion tion matematico. Do, bone, ciu estas demandoi per tio? Mi ne volas paroli tro, per tio char estas vera nur eh, uh, fixo episodi, es Marco? Mi volas ardoni che la unuae computilo ludes granan rolol in la construado della la unuae atombomboi, cioè tio estes ege granda calcul laboro, Yes kai na eh, ah, proyecto ma yes so vitio e tre detale copies la atom programma yes di eh, osono do intalia anche probabile la computilo yes yes fakte vi di sprave probabile c'ha mi ne havas molte documento eh e te du jaroi estas a conferenza pri eh, sovieta e kai posso vedere informatico en la rusa kai la angla o kazas tio esa grava fero char se oni poa paroli nun tioi a fero i bone ta di la pacho de la homo e laboris. ni riscas perdi la memoro char ki tio i homo e muta jam for pasas for pasas giuste ni devas spari tio kai effettive mi tre gioia o du foie du du conferenzo i precise per tio por redoni char pasis multa iaro in diardeco in kai dome esta pli problema problema relata la segretezzo yes so the curious is la avantaggio or the prima karma system of to assess eh, kiao and yes um ehm, uno estas la aritmetica potenza vi ha ne nur natura e non proiset anche o intiera e non vi ha pli recte in la hardware due vi povas construi eh, pli malgrandai malgrandigemo pli malgrandai computitoi char per iu pezzetto de hardware vi povas calculi kion hoc pezzetto de la lia hardware che tu anche estis tia tempe estis uh, eh, chiaro por tion fari Cai la lia estas do uh, eh, pushi la computicon iela limo do kion ni povas vere fari dire. Tio esis ancao, esis temas ancao pri esplorato. Do, sovento i volis propodi eh, fari ion in pipone o risunano, effettive. Ili volis diri, do, ni havas pipo potenza in computilo, cia ni havas pipone matematico. Memoru che la, la, la, la base de, de, della fonoema architettura estis in la in, infana stato. Ne ciui ancora usis vere, cai precipe sovento eble ili ili stenis la la la la la porto un se ili vols anca o di fare in diversa che è tutte soveta vere fare in un alternativa è anca politica fero effettive de molti che ni esas pli lerta i volvi anca o tio esas yes yes vere vera vera concorso tema pri la definiga metafora dell'armino ni vols avi pli bon armino o vi con butilo esas armino punto tio esas armino Forse oh, ne sa sarebbe il nome non ho capito che si chiama la lingua di sì, cioè è per questo plus curento minus ca yes. duo. Yes, è sì, sì, ma è la limita qua se si tiene tutte queste cose. Yes, fatte, fatte, è stato sufficiente in uh, eh, intuizi comprendibile. Quindi se yes, yes, bravo. Bravo. Yes, se vi se vi uh, giuste. Se vi um, Tio esas dankon por tio rimarko. Mi ne, mi forgesas tio. Se vi havas kurenton plus, kurenton minus, kaj vi ne havas kurenton, vi havas tri valoron. Ordinare eh, eh, per per bitoi, per eh, duma sistemo, se vi ne havas kurenton, vi estas ekster de la sistemo. Se se vi kontrolas ke ne estas kurenton, kaj memorigas tion informon, vi havas tri informon. Juste. Tio esas prava. Do, teknike ne estas tiel malfacila, tamen, matematiche donas che che il problema exemple tio plus minus nulla per che assurdaggio che tio signifas che vi devas scusi che in uh, eh, o flank voi o devo io i matematica e portio caldo sei questa sintesi io fai to pone l'equipò uh, pas pauzi cam per giuncon quali va voras changitego di parola do 2 de nove iras alla i de nove iras a ma fungito patro di un amico, Alan Turing. Già lì, in 1920, pubblicigis gravan articolum, cio ni pritractos uh, bone, char in tio articolo uh, estis fondita artefarita intelligente, almeno la classica, Ora, uno in prediscutasci uh, principe in ci iaro char vi mi anticipe diris che ci tiu esos la iaro le alturi la cent da treveno de sia nascigio tiu esos artefarite intelligentezzo Cai... do Kia li fares tio? Mi lasis Turing post eis tio stranga computino che ne estis effettive construita de Lisa e della gruppo de Max Newman, cia li perdis interesse ma construi computivo. Chia? Cia li volis uh, esplori la limoi de computato. Li jam sias, cia li trovis la computare limoi, sed chio pri la filosofai epistemologiae principe limoi de computato. Cia li estas uh, kiel diri, tut perspekta homo, minimigita, efektive. Jam en 1927, i vertis eh, artikolon titole Intelligent Machinery, Intelligenta e Machinoi, en kiu li diras, mi legas de la gravezzo de la universala machino tutte claras. Oni ne besonas en finan cenon de machinoi qui capablas fari diversa in laboro. Un mura machino sufficias. La ingegneria problema producti varia in machino por diversa i tasto. Estas anstatau igita de la intellecta laboro programmi la universal machino al citiu i tasto. Do, li dire, li clare vidas che la eh, impacto de computilo e esta povas vera grandiosa sur la tutta struttura della la cioè a changes la labor, effettive na maniera la board che è ideo estis eh, premita de Ada Lovelace se li buone memoras tio ideo che la ehm, tio e con tutto macchina poas desegni algebra e motivo e che devo signifas cio che anche la che mi volas estes effettive venas de Lovelace kai uh, Turing uh, conias la morre de a dallo rescaccio ste peci che tio a carse. Uh, che machin da fatto? Eh kai un po' pas dirike, tio meglio eh, la ehm um, quindi te kai aroi della pasita e estis anche alia valier come che o pri stio. Inter la via i che esploris la limon de computado la o practica de punto estas la fama lingvisto Noam Chomsky più pure con Schitzenberg che estas uh, matematicisto en 1900 indexes trovis hierarchion de uh, program linguagem do de uh, fin statai automato to vi poas doni diversa in esprim povum por uh, concrete programmi per programmi computilo e anche con Neumann En tiu iaro laboris alla intercontinenta misilo Atlas che o bo chance ne ne niam este sed eh uh, donis la modelon por in spazichi astronaut in John Glenn e Mina Do, de. kai i usistion kai en conduki la ehm um, Definiga metaforon, computio qui et servo. alia definiga metaforo lau quiu computiloi devas imiti la biologan organum ne la resulto e ne la pens maniero ne la menso sed la biologan organum et temas pri realisma posizio kai do vi havas neurono in kai vi havas arte farita neurono devas imiti la cervo por regulato do tio nu por doni la fono cioè tio o caso sanca o vena sama iaroi do mi havas multe da afero tiu volas se giuste en la unua jaro mi jam vinde la unua jaro de la vinde kaj parte aperas ĉi tiu titolo de la articolo estas Computer Machinery and Intelligence, computila machinaro ca inteligentezo. La cefa demando estas, ciu machino est si povas pensi, che ogni vidis eh, la nuova lezione no? io un tempo passis mi hava sendanto forma di gio della ideoi lo diras al pinigo de blanca de blanca al nigra scatoro tie ni havas la skatolon tie havas komputado Yes, dado el higo. della Svizzerlando si povis interpreti la rezultoj. Do la signifo estas en la ricevanto, ĉu ne? Se vi emetas io in komputilo, computas e vidas la rezulto, mi devas kompreni la rezulton. no, io devo interpreti ĝin, ĉar finfine estas nur serio da na, da numero. discutio esas suffice clara, ni mi han parola discutio, che era come se era appunto, se il che che è di necessis. Então, imago vi havas problema. Uh, pri varo transportado. Cai vi volas uh, usi computilum por uh, un problema. Chiu vi devas fare? Unua, eh? vi devas formali, formalini la problema. Vi ne povas recte scrivi in natura lingvo, in homa lingvo, cae doni la computilo. La computilo ne fare. fari. Vi scrivi in giusta programma in bacio che esas formala. To, unua afero estas en la mensu de la in iun quiu si povas la informon in la computilo. Poste la computilo computas, efective, e calas resultum. Che quium ti fales per tiu resultum? vi devas interpreti ĝin ĉar la komputilo ne ne scias ion ajn ĝi nur komputas numero nombro serio ĉeno da nur kaj unu effettive vi devas arrivi al tiu punto ĉar tio estas la punta kerna punto de de, de artefarita inteligenteco Ĉu tio estas klara? Jes, bone. Bon. Ok, nun la nuovo la metto de la ludo de Turin. Chi o casas? Chi am? Mi anstata o igas? Ne, pardon, es istion eraro. kio casas mi ciam supposis che la sentanto per la ricevanto estas homa kio casas se la ricevanto estas alia maschina batas la conducton la aula interpreto tio estas la mondo eh, se vi havas bosan son kaj parola estas sama lingvo ta ne devas ne devas ne estas jes se la punto estas juste tio kaj eh, ĉu punto estas juste tio ke eh, estas sendependaj maŝinoj ne estas la sama kaj do ili estas o povas havi diversi in programma do diversa in condut maniero e che giusto ti va essere la domanda ciò ti va essere clara io va essere la gra grafica appunto do tio uh, va la face mm, maniero de, de Turing che uno è li forigas la sociologia voglio li diras li, li, vi, li, povus tutte forgetti tion ogni cae or si ciù machine ci può spesi di povas uh, uh, doni uh, e inquietum sono esempio per Gallo cae demandi alla popolo che io gli pensa se ti opponi è stato assurda e tio è stato interesse c'ha e a voi è stato dedutto dedutto a voi io kai li ne volas eh, demandi alla socio tio ne estas interesante sed li diras per tiu i vortoi la demando esas tro mal precisa mi devas anstatuigi la demando n per alia pli precisa demando cioè ali case ni ne pos havi testo ni mi volas testi resulton. Tio estas giuste pragmatica epistemologio. Vi scias se vi povas testi. A ali case vi ne povas, do doni pruvon de via sio. Tio estas pragmatica epistemologio, vi vidis era la unua parto de la curso. Kai la uh, mm, antal de uh, citiu nova demando sub formo de ludo estas che devas esti la ludo stricte di difera demando kai prescribita in ambigua termino kai giuste pro tio li starigas tio ludo kiom da homo e conas la in testo prom iura e kiom certas kiom vistias kiom da homo iam audis au legis per tio eble martin iom yes Saita, ne, vi? Mi certas, kiu ludo i provas. Do, baldo vi comprenos. Do, nun mi jus clarigos la ludon. Mi petas al homoi kiu jam conas la ludon, ne doni commenton. Char <laughs> mi volas havi la impreson de naivai homoi, kiu rilate naivai, char ili ne, ne iam conas la ludo do de la lie homo, ciu ne? Ciu vi consentas per tio? Poste ni pos multe paroli per tio, multe commenti, sed nun ciam in claridas ancora o Se vi iam havas iugio in char, vi iam conas, bon volo ne paroli, char tio esas grave. Do, la ludo. imitado ludo por imiti la uh, homan menso, homan inteligentezo. No, supposum che existus tri homoi. Signoro o signorino do, ne gravas la sexo, do, che petis, ciuni paros pri yes, <laughs> Do. Si o signorino do havas con tion. Kio funcias moderna el moderna papilei. Kio estas Yes, papilei estas Eh, estas uh, maniero por uh, real tempe scribi al alia i For, mi ne povas vidi ili, mi povas nur vidi la, la scribaja per trovare. Forumo. Chio? Forumo. Certo. Ne estas forumo, char estas do. Bona. Rimarco se ne estas forumo, char estas real tempa. En forumo vi donas mesaggion kai atendas respondon kai ne gravas kiam alvenas la respondo. Ci tie ne vi diras kiam vi fartas, tenga kelka sekundo bone la respondo. Kiel babilo, ekzemplo. Kiel vi tio ancora subtiro angla vorto chat. Chat, yes, chat. Se vi volas la angla vorto estas tie. Se on vere usas multe papille io Esperantujo, do io dove sta su. Ma ora sta con <laughs> il morto. Ne estas smi dettaggio, adesso di multe è muta. Chi a eh, mi proponas un nuovo strumento e un nuovo porto in C a pratica soldi. E anche la glossaro questa speciale signo. Io signo? no, se mi propone. Mi propone un porto Charmini trovi svolto. A mi case mi uh, citas la fonton Wikipedion, uh, plena portaro, nova plena portaro, computeco, che è stata alia fac portaro, do. Fatte, arvenas morgo mi credas la creito de computeco fac portaro, che è slovaco, Peter, Peter, cioè Peter Balas. Yes, yes. Il yes, brava homo, c'è lì, donis multa da, da, da vorto e alla, alla, all'informatico in Esperanto, tio estas de che grava laboro. Cioè, Ĉar mi devas interkonsenti por tio. Do, realtempa, è estas grava. Ĉi tie vi havas ah, kurtenon. Kaj ankaŭ ĉi tie ah, vi havas kurtenon. Estas alia comune. signor Mo ok signorino Bo CEO avas propran komputilon por papiro ankaŭ do tio estas la sistemo gravas la sexo de signora o signorino do? Signor mo estas viro? Signorino o, estas virino? Tio estas grava, parto de la ruto. Cia, tio estas la celo de la ruto. Do, por demandas, al mo, kai vo, ion por compreni, por diveni la sexo. Ciar, signoro do, ne stias la sexo de signoro mo e signorino po. <coughs> Tio esos la ludo. Li au si vas compreni la sexo de la respond eh, respondanto. Ili respondi, li pos anco uh, eh, ciui povas legi la risponde la liai, cae tio esos la celo. Cale, mi havas 5 minutoi. Hm? 5 minutoi. Cius pensule domandum? Nia turin donas exemplum. Exemplum, eto viras Ciu no povas bon dire al mira longhezzo de sia hararo, cae moniras, mia haroi estas ondai, cae cae longas circa 20 dudec Cai vo respondas, estas mitio estas la verino, neus cultu lin, ne esertas la vero, vi esas libera, en la eh, parolato, en la babilato, vi ne havas limoi, antau limoi, vi povas Diru, kio mi volas? Skribu, kio? Vi povas mensugi? Mensugi? Giusta demando. Signoro Mo estas la mensoganto. Mo por mensoganto. Mm -hmm. Signorino Vo estas ver emulino. Ci diras la vero. Li diras, li mensogas. Esas du diverse strategioi. Cia, chi chius estas la, la ovitio signifos? Estas, anta o supposo de Turing, che existas biologa differenzo inter la vira ca e virina intelligentezzo. Essas io diversa la me, essas distanzo. No, li havas, li diru, oma intelligentezzo, distanzo, sed quelca specie allagio estas. Tio estas la ideo de Turin. Effective tio ideo venas de sia tempo, char non ne niu credas tio, almeno eh, la eh, scienzo ai medioi, eh, la curazza ai medioi ne niu credas tio. Es si interesse, char tio prescribo della ludo prescao ciui come eh, commentistoi fortissimi se tio esest la unua faso tra l'aruto. Nun almenas la tua versione, nobile. E, eble, vi boas imamble cio ocasas. Niscianjas colorum. Do, la zero de signora o signorino do niscianjas. Diveni la sexo de signora mo o signorino vo se kio kaza se mi ansta ta viga signoro mo per maschino la demandanto messias che estas maschino kio automate respondas estas programita por respondi al i mensoge shainigi virino shainigi esti virino sed eble cia la ehm, programma ne conduta spone li divenas ah ci tio sta strompo mo ne sta come sta già sta eh, sta programma la turing la potenza della macchina ne gravas ni supposo ni havo sentina memoron bella machino kiu vi volas nur la machino havas du antaŭ supozo i devas esti programebla kaj devas esti turing machino fon nova machino normala machino tio signifas ke li ne consideras biologia e clomoi tio ne valoras li diras ne esas biologia estajo devas esti construita estajo Ciò clare? No, computilo, vera computilo citie. Mi havas vera computilo, un programo, kiu respondas. Li diras, li imagas che post quinde chiavi, pro en jaro du mil, mi minutoi, machino mo, havos ci tiun probablon septec procente probablon scemi di estis homo tio es est la prognoso de turi do homo ciam sias la la la ludon con volo diri nenion do cion la lia e neniam audis per gi pensas ciù laudi tio casis au povas okazi au ne. Kio mi ga esas via impreso. Kio esas interesa a mi. To kio legu la mano kio nenia mau disprigi. 1 2 3 4 5 6 vere anche vi Martin mi ne penso. <laughs> Do mi ne bevo. Ma bone Oh, ti ho fatto essa Rispondo. No, kio mi pensa per ti oggi? Tu lo vi ti ho essa sibla, Yes. Yes. Paolo diras yes. Kia? <coughs> Char la memoro e la computilo e ti un grade evoluis che estas en metebla mi opinias 70% da respondoi alla ebla demandoi. Mhm. Samtempe mi opinias che ciam restas kelkai procentoi, kiun oni ne povas enmeti. Mi, se mi estu signoro do, mi metus la plej stultajn demandojn, frenezajn demandojn, por vidi ĉu kion respondas. Mi demandus kion da ovo en vi kutimas meti en la tomata supo. Bone, bona demando, ekzemple. Yes. Eble respondas tri, eble respondas kvar, ne gravas. En la tomata supo ne estas ovoj. Yes. <laughs> se se la respondo estas mi ne scias kie kuiri povas esti bona respondo <coughs> sed tion povas sed mi provas to doni alian stultan demandon eĉ pri stultan do bone tio estas bona strategio de la demandanto Cio la liaj pensas pri do la punto estas mi ne pri progresis ion aŭturi la distanco inter artefarita inteligentezo cae homa intelligentezzo estas la sama distanzo con in vira cae virina pro tio estas la du fasoi della ludo ciu vi comprenas tio estas grava punto mi me vege miris, mi legis no, cio ne, sed fidu al mi, multe commento e preci che estas centoi d'articolo e pri commentador sento kai presca un enio pre atentis la la la la la ludo vere la ludo chares tri du du mo voi mi devas anco ci vi parola spira dua faso kai la mon ci ti a au ne chi ali scrivi sti cha ti va essa la punto la distanza deve essere la sam do chi un pensa sta lì tres michel sagit Ciu vi sam opinias al Paulo o ne? Ču la vi estas ebla? Yes, ambo. Sahi? Eble vi povas demandi, ču vi mensogas? Yes, vi povas demandi. A, a, a, a la, a la, a la Vi estas libera per fare. Ci, ci ho in demandi, vi povas respondi yes o ne? Kier, kier vi povas diveni ču vi? Se ci estes menso culo, la respondone mi ne... Exacto, justo. Eso es un producto. Justo, justo es más más o guidir ante que nadie, nadie. Yo yo di di por desde de In eh, in qué sentido la gera mi comprendo. No, no, a por desde todo que se por desde reala a ferro. Famudo esta Il mm, tanto della della vera della ferro. Eh? Yes, yes, Dio sta spezzio. Che fa il eh, pirato? aha acca è in malo uomo, ecc. o... o ti o... ho... ho visusi... ho visusi metodo di trompi aulia? bo, ible eh... tio o esas externa aferma <coughs> tio o esas etica domanda mi... restulio l'epistemologia, parto ciu la... lau vie esas ecco? iam... iam conas laudon tamen ciu, ne? iam conas? si mene mene mene niam autis pacem m... e... e per miam isser mine m... Mm. e ala suficio la... bole la... la... Do, ciui, presto ciui uh, uh, naivuloi, non diras, in tiu senso, credas che tiu esas tible. Do, ni vedas speciala e parte il problema, in principio. Mi havas demandon, ciu yes. signoro mo cae signor, signorino vo scias la sexon de, de alia, ne, alia parto? Esas alia cultura. ne, igine scias. Uh, por usi, per usi filosofa vorto estas monadoi. Ciu cias nun si La inizia è monadoi. Ne, ne havas conon del extera mondo effettivo. Ili nun comunicas per tiu Do, la, kial, ci, uh, um, kial Turing volis usi Babilelio? Ciu estas clare kial? Exemple, mm. ciu mi pensis pregi? Kial Babilelio? Kial ne telefono? Vos audi la la voce de Alia Blanco. Do, bone, cae la voce. Da, e tio, se un uo limo, exemple. Cio es as for de citio? Per Babileo. Cio vine, vine povas, do, vine povas audi la voce. Vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, Tio esas la grava punto. Vi ne havas la corpo in citie. Do, temas pri ideo che intelligentezo esas tutte mensa. La corpo ne havas rolo en la intelligentezo. Tio esas la subgrunda ideo de Turing. Cae per tio ni oni poste discutos. Ciar vi ne havas corpo. Citie, ne ne gravas ne gravas la voĉo, ne gravas la mieno. Do, tio estas evidenta Yes. Mi volas diri al vi, che efektive ni eh, havos klopodojn konkretigi la ludon, che ho giusto è stare in questo la conferenza sed, Raluton, se c'è in un uomo che la premio estas cent 100.000 usone dollari, che è ancora un mio gainis. Do, ancora un mio gainis ci sto. Io la stata un di un mio gainis. eblas o ne è mi che eh, ne io gainis ci sto, ne io programma mia Turing parola spri machino, sed essa sa softvaro che u gravas. Do la programado. Yes, sa salta ehm, eh, do la Google. Exacte. Do, nun uh, Alan Turing kiun faras? Imagas criticoi kai contra usta Do, mi uso stiu un Do, la generala argumento estas maŝinoj povas pensi. Questa è la generale argomento. E lì maga scontra un argomento. Io ci porto contro l'argomento e ogni po' avi ehm, sinonimo que esas objetoi. Eble que mia mi distino bordo en esperanto, objetoi. Objetoi estas contra argumentoi. Cial mi usas tiun ci bordon? Char, por defendi la argumento, la cefan argumenton, turi usas contra objetoi. Cio estas clare tion? clare tion? estas iom pesa diri contra o contra argumento e ne kaj pro tio ni diros contra objeto contra objeto estas por pravigi la argumento ni kaj ni vidus unu post aliaj la, la, la contra objeto objeto kaj contra objeto tio ni starigas kaj poste kiu ni vidas ĉiujn estas naŭ ni povas ankaŭ diskuti se vi havas aliajn ekzemple objektoj aŭ aliajn pravigojn ĉu bone do antaŭe generale kritiko era ludo Imago critique mulo. Homo qui temas critici ciam. Diras, vi assertas, La ludo mal iustas. Char machino ludas cum comenza ma la vantaggio. Do li diras. En ordinara ludo, exemple shak ludo, vi havas la saman eblezoi, la saman shansoi gaini dum la comenzo. Tio esas la iustezo de ludo. Ludo estas iusta, kian la du parto prenanto e havas la saman popon. Kai la critica eh, mulo diras citiu ludo estas maliusta. Fate, estas pli malfacile por machino scenigi homa, ol por homo scenigi machino. Tio estas la critica mura. Ciu vi comprenas la parte? Estas pli malfacile por machino scenigi homa o la inverso. Imagu la tuta inverso. Cai, io homa che deva scenigi machino. Do, la respondo de Turing estis la, sa, uh, la jena. Ec se tio objetu estus vera, do, ni ne estas certa per tio, sed considero che vi pravas. G, neniel influas la ludon. Cia, machino, ciu case povas ludi efike. Tio ne gravas. Ne gravas por la maniero programmi, la softwaron por ludi. Tio est la respondo de Turing. Kai nim sias, che effettive tio è sta maniera cioè che ne hanno meno se now the io un varianto da imitato tutto un plurai come a macchina ni prio un dire di ros e 1000 Quindi è tu, e Bobo Zoo, uh, eh, Alan Turing donas varianton de la ludon un multa ipato parto por la migrado por por starigi concreta ma non per premio ne ho che uno ha detto il parto prenanto è svirino chi si povis vis citi fragmento in de shakespeare parchere che ci è è è considerata macchina e mi to effettive la ludo est ne estas justa. Ciar ni havas juste okazon en kiu uh, sinjoro do diras: "Ha, neniu homa stagio povas memori parkere Shakespeareon tiel precise. Fakte estis estis virino ne maŝino. Tio estas unu el la una la strategio de la demandanto. Ĉu vi povas diri al mi uh, parkere poeziaĵon? Kaj tio, se regardante la tempon, char vi vidas uno caractero post la lian, giuste kiam on, vi vi vidas exacte kiam vi taipas. Exemple, la unua in uh, eh, um, programmi ne, ne, ne nia mis taipis. Kai odo oni dira, ha! Ciu vi ne nia mis vi estas programo! vi ne estas homa. Kai do oni oni uh, starigis alie programmi, kiu vere mistaipas, taipas, kai foie, por shai nigi homain char ciu e ni mi stai pas per foi tu en real tempo real tempo ta taipado memoro esta sa real tempo ciu vi comprenas tio vi vidas exacte en la momento in ciu vi pushas la butonon pushas la clavoi de via clavado tio estas grava do la ludo ne estas maljusta tio estas la unua generala Rimarco. Yes, do, uh, nun es fina finigas nia tempo, mi nur donas la liston de la contra de la objeto e che contra objeto e che morda un invidas fin. Ciumi pas por dutie? Ciumi pas por dutie? se Nicola Slassi di un parton oddio della, della tabula se di bisogna cioè nel senso sì si bel come mi, mi, mi peto sanca oggi se, se Nicola no l'oggetto è questa snap objeto. concetto di Ada, Ada Lovelace sempre oggetto per contribuimento del nervo sistema Lovelace. Ada Lovelace, yes. Um, a tema la cum laborantino de Charles Babbage, e la decna vai al cento, che ho invergis in pri la eh, povoi. Variai? Variai? Ne capabloi. Ne capabloi. Maria ne capabloi. Yes Kai in questa session attorno veni da Paolo set mhm. progetto con continuo prender senza perfetto povo. Io Shana scomplica se da estas exemple telepatio. Percepto povo, se vi pos percepti exter viai senso. Oh, no, ne sensoi, oh, pardon, mi eraris ah, ah, aborto. Kio ah. pos helpi al mi? Uh, gusto, vidado, chi è la generala vorto por tio? Ne sensoi. Sentoi. Sentoi. Sentoi. ie sentoi, giuste, ne sensoi. Ah, representa, yes, danno. Yes, al caso è tutte se ne ha senso in effettivo. Percepto povo. Cioè, se vi povas, ti ho essas, che simple effettive. Se vi povas percepti ion exter la, um, la oreloi, la puloi, la lango, cae la naso cae la tush capablo exemple telepatio ci vi povas sarete le ci vi pova sarete le la messo de verter che ni pensa nun ti un esa ti o la la nava io so ege simple. si va di te no ti o esa la ci vi ehm um, oggetto e cai contro oggetto e chi uh, o turing di magas to chi ha limitos tie ti i oggetto cha Efective, multae de oggetto in ne, uh, ligas nur ala ludo, ligas generale al informatico. Ni vidos, la reagoi al computilo e al computado generale, al informatico generale, mult foie estas juste antaviditae de uturi. Exemple, capo in la sablo. Ni vidos morca capo in la sablo. Cio vi stias cio estas capo in la sablo? La struta maniero se la perdi. Exacte, la struta maniero se ne si perdi. E ti ho molto e come era Castiel. Con e mi ne vola si io na. Questa scappa la sa. To ti ho nessa nur por la luto. Ti ho essa generale interessa. Hm? Ci vuole? To, tanto comporti attento, morno a un po'